Bye. primera instasmaka piesma familista ja ne znam gde je isla, ali znam da sutra na jest nema lista samo lomi roli gubim ti novi jednog dana molit semo panameru ej panameru ej ej ej znate da vas molim puno braco na vas i dao planetu i nivo jemste najjaci jednog dana molit semo starog pozelimo napra primera insta da vam sledeca pesma ne bude ista lomi roli gubim ti novi jednog dana molit semo panameru Merguei, para merguei, zabra primera insta spaca piesma pamie ista ja ne znam gde je isla, ali znam da sutra na jestrema lista samo lomi kolik učim ti novi jednog dana vozit semo para merguei, para merguei, ej, ej, znate da vas volim puno braco na vas vidao planetu, i ti to jeste najjaci jednog dana vozit semo starog pozelimo zabra primera insta da vam sledeća pesma ne bude ista lomi kolik kupim, ti no bien no gana positsemo panameru ei ei panameru ei ei.